来个大家伙，哇，看到没有？这一个二斤，可以吗？不是你抓个八爪干啥呀？不是你抓它干啥呀？哦，五哇、五哇、五五五，哇，油会崩。哇哇哇，这个好，这家伙大，二斤。 哎呀，是好，我，哎呀，我靠，呵呵，呵呵。